Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Se você não estava isolado da humanidade, sabe que no dia 12 de novembro de 2018 faleceu uma das mentes mais criativas do século XX. O lendário quadrinista da Marvel, Stan Lee. Então, hoje, vamos jogar X-Men Children of the Atom Eu vou escolher a Tempestade. E o primeiro desafio é contra o Samurai de Prata. E... Ação! two, fight! Ah! Trovão dele! Ah! É! Beleza! E é isso aí, o primeiro já foi! E agora Cyclops! Round 1 Fight! Upper Blast! Boa! fica no canto. E trovão nele! Uou, perfect! E agora, Psylocke! chocante, não? Beleza! You win! E agora? Omega Head! Round Fight. Eu lembro que eu sempre perdia pro Omega Red no fliperama. Chegou o dia da vingança! Toma! You win! Round two! Fight! Ah, desgraçado! Ah, isso não vai ficar assim não! Toma, palhaço! Beleza. E agora? Iceman, Homem de Gelo. Round 1. Fica frio aí, meu irmão. You win. Round 2. Toma! Que beleza! Haha! Pegou bonito! Próximo! E agora, sentinela! Vamos lá, pra cima dele. Vamos acabar com essa lata velha. Vamos. Round two. Ah! Os ataques dele tiram muito tira muita vida os ataques dele. Ih! Os dois caíram. Ok, vamos lá que é pra decidir. Round 3, fight! dele! E agora? Agora, you get out! Ih, oh o cara aí! Sai pra lá! Sai pra lá, sai pra lá! Fica longe! se aproxima! Toma! Yeah! Opa! E agora, vamos para o chefe! Magneto! against me. The human era is over. Mutant era has come. Agora todo cuidado é pouco. Muita calma nessa hora. Vamos pra cima dele. Vai, vai, vai. Bota pra quebrar! Ah! Os ataques dele tiram muito mais. Um hit agora e eu morro. Opa! Ahá! Round 2 essa barreira. Enquanto ele tá nessa barreira, ele fica invencível. Creio que esse é um dos chefes mais difíceis de todos os tempos. Ah! Os dois caíram. Vamos lá, vamos lá. De novo! Como assim? De novo? Ih, morte súbita. Agora quem... E agora quem acertar leva, hein? Vai, vai, vai, vai, vai. Beleza, beleza, beleza! Ah! moleque! Ah, se deu mal, otário! apesar de eu não ter acompanhado os quadrinhos, as animações, os filmes e principalmente os jogos da Marvel, sempre acompanhei. Fizeram parte da minha infância. Tem um significado muito grande. O mais legal desses jogos da Marvel e da Capcom é que ao mesmo tempo que tinham os jogos nos arcades e nos consoles, tinham também as animações que passavam na televisão. Quem aí se lembra daquela animação do, de 94 dos X-Men? até hoje não foi superada. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. Ah, e até a próxima.